Привет, Тейлз! Я получил какое-то странное приглашение на какой-то турнир. Снова до Домпа? Нет, не от него. Тут есть подпись. Смайли Ворлд. Ладно. А что за приглашение? Приглашение на гоночный турнир. Я лучше прочту это письмо, чтобы ты все понял. Здравствуй, легендарный Йош. Мне уже нравится этот парень. Я хочу пригласить тебя на гоночный турнир, в котором, я уверен, ты сможешь насладиться своими победами. Ты также можешь пригласить своих друзей, если захочешь. Жду тебя в Team Sonic Racing в Discord Zone. Воу, Похоже, и вправду намечается что-то крупное. Ну, что думаешь, дружище? Почему бы и нет? Я как раз вчера копался в своей машине, так что хочу опробовать новые детали. Отлично! Тогда надо бы взять еще кого-нибудь. Соник, Тейлз, давно не виделись. Эгман! Что ты здесь забыл, Эгман? Я? Да ну так, я просто направлялся в Дискорд Зоун и услышал, что вы тоже туда собираетесь. Вот и подошел, так что успокойтесь, я без плохих намерений. Ну хорошо, поверю тебе на слово, Экхед. А зачем тебе в Discord Zone? Тебе тоже пришло приглашение от Smiley World? Да, но только не от него, а от другого человека. Подписано неким Джек Суперге... А, какой же неразборчивый почерк. В общем, ты понял. А какой смысл тебе туда ехать? Ну, этот человек написал, что выиграв на турнире, я получу детали, которые я так давно ищу для своего нового ультимативного оружия. Ну ты как обычный Эгман. Босс, у разве у вас не было планов по уничтожению Соника на завтра? Тихо, Орбат. Вообще-то да, были, но их можно сдвинуть на неопределенный срок. Запиши на день финала турнира. Я буду болеть за вас, босс. Конечно будешь, иначе я тебя разберу. Ладно, Эгман, похоже, нам придется отправиться туда вместе, но только смотри мне, без всяких неожиданных подстав. Какие подставы, мой колючий друг? Я же всегда был панькой. Ладно, выдвигаемся! Тейлз, я слышал, ты поставил новые детали на машину. Ты нас подслушивал? Если вы тоже хотите принять участие в турнирах, ищите напарников и соперников, то мы все будем ждать вас в Team Sonic Racing в Discord Zone. Приходите, будет весело! В Team Sonic Racing ты должен гонять в команде, если хочешь выиграть. Собери своих друзей, кастомизируй свои машины и гоняй вместе на своем диване или группируйся с другими людьми по всему миру. Готовьтесь, объединяйтесь, ускоряйтесь. Team Sonic Racing давно в продаже.